Salom do'stlar. Telegramda insonlarni aldaydigan shunaqangi rus bor, bulardan ogoh bo'ling va bu yerda hozir millioner millionerishka shunday deb yozgan e, kanal bor ekan. Bu kanalga bexosdan men kirib qo'yganman. E, bu kanalni egalari o'zlari специально sizni topib oladi. Siz izlab topishingiz shart emas. Sizga bexosdan e, sizni qo'shadi agar sizni danningiz bo'lsa telegramda ya'ni telefon nomeri или biron bir e, profilingizda полный данныйingiz bo'lsa o'sha orqali qanday qo'shadi men bilmayman asosan telefon номер bo'lsa menimcha oson bo'lsa kerak kanallarga insonlarni avtomatik tarzda qo'shish faqat telefon номер orqali bajariladi иложи e, boricha telefon номерини ko'rsatmagan ma'qul buni o'sha telegram profilda настройкасida неизвестник qilib qo'ysa bo'ladi mana bu ayolni Рим только что сделала выплаты, поэтому освободилось еще 5 мест на индивидуальную работу, так что поспешите, жмите на кнопку ниже. Доброе утро, дорогие! Мы уже работаем с самого утра, смотрите выше. Девчонки, который раз мы повторять, что ставки это как биткоин в свое время. Кто-то успеет на них заработать, а кто... Ana shunday qilib bu mana shunday videoroliklarni tashlab joylagan kanal orqali insonlarni o'ziga jalb qiladi va bu yerda o'sha telegram profillarni ismi sharifi aytib o'tilgan Maria Moni, bu bir oy oldin kirmagan может meni spam qilgandir заблокировка qilgandir menga shunday ko'rsatilayotgandir bir oy oldin kirgan bu mana bu <clears throat> lord 19 20 yanvarda kirgan bular har xil profillarni yaratadi 7 aprelda kirgan rusik bularni hammasini tili bir bularni hammasini tili bir birgalikda insonlarni aldab pul ishlaydi besh ming rubldan o'n ming rubldan pullaringizni olish kerak начинаем работа десять тысяч рублей o'n ming rubl pul tikasiz bukmers kompaniya haqiqatdan ham bular pul qo'yadi bular haqiqatdan ham stavkani bukmers kompaniyalarda pul ishlashni yaxshi tushunadigan nimalar mashinniklar siz orqali pul ishlaydi faqat umuman sizga qaytarib bermaydi ham